हेलो गाइस तो अभी आज हम खेलने जा रहे हैं कॉल मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी तो अभी ये मैंने नया नया डाउनलोड किया है इससे पहले भी मैं खेल चुका हूँ और मुझे मेरे दोस्त से पता चला था तो अभी टीम डेट मैच फटाफट लोड आउट सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला load out okay select टीम डेट मैच चलो भागो He's taking the lead. इसलिए थोड़ा सा लैग हो रहा होगा थोड़ा सा बैठ जाते हैं लेट के खेलेंगे गाइस कोई कौन है भाई के दो बंदों को मार दिया चाकू के जगह पर ये बंदे बंदा हैं दो गन्स होना ज़रूरी हो गया एक कैम ख़त्म हो गई भाई मतलब फिर तो मरने के अलावा कुछ और ऑप्शन है नहीं और एक जो आ गया भाई ओपी बोलते हैं गाइस कमेंट बॉक्स में हैश टैग ओपी लिख देना इस शॉट के लिए हैश टैग ओपी लिख देना गाइस टैग ओपी यहाँ पे एक बंदा है होंगे ये निकला भाई ओह वो कुछ भी ठीक है अभी हमें लोड आउट चेंज करना है गाइस लोड आउट चेंज करेंगे लोड आउट स्नाइपर चाहिए ये वाली लेंगे चलो अभी नेक्स्ट इसमें चेंज होगा गाइस ये कोई नहीं चलो चलो चले गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना चलो ओके ओके ओके इसे कहते हैं पिरो बोलते हैं मतलब है पर थोड़े से ही है और रुको रुको रुको रुको रुको ये भी गया दोनों गए देखो बोल क्या बोला था मैंने दोनों गए चलो चलो चलो चले चलो भाई जीत गए गए अभी और एक बार हम खेलेंगे टीडीएम फाइनल किल कैम देख लेते हैं शायद हाँ ये हमारा ही है किल कैम मैंने किया था ओके तो अभी नेक्स्ट स्टेडियम खेलते हैं गाइस गाइस हम भी एम बने हैं तो अभी हम स्टेडियम खेले गए फटाफट नेक्स्ट स्टेडियम चालू करते हैं गाइस हमारा नेक्स्ट स्टेडियम चालू होने वाला है इस बार मैप है फायरिंग रेंज तो जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाए भाई जल्दी भाई फटाफट लाइक कर दो गाइस और अगर आपको मेरे साथ कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी आईडी दे देना चलो ओ भाई रुको जरा शिट यार कोई ना स्टार्टिंग थी अभी ये वाले कर एक बार चलो नाइस की जगह पर ये वाली कर लेंगे ओ भाई साहब पीछे से ये वाला मतलब मेरे शायद से कार नाइन्टी है चलो Enemy contact! Get back up! ओए सब ओए सब रुक जाते हैं गाइस थोड़ा हम अब भाई साहब यार इसमें ज़्यादा ही प्रो प्लेयर है हाँ कोई नहीं चलो निकलो भाई ऐसे ओ भाई निकल जाओ ओके ओके गाइस चाकू से मारो था अभी मैं ऑटो गन गन बस यही गन कंफर्म इसके बाद लोड आउट नहीं चेंज कर रहा हूँ मैं भाई उनके 26 किलो गए 26 और हमारे 12 भाई फटाफट जीतना है हमको इधर है बंदे ओ भाई साहब क्या खेल रहे हैं नहीं चेंज तो करना पड़ेगा क्योंकि इस बार हमने डिसाइड किया है कि स्नाइपर लेंगे और अभी यहाँ से चलो किधर भाई कॉन्टैक्ट Oh ओ भाई सब पीछे से ज़्यादा ही प्रॉब्लम में निकले भाई इस ये वाले गन लेते हैं देखते हैं अगर इससे अच्छे खासे किल हो गए तो भाई यही गन से खेलेंगे क्या सारे बंदे एक जगह पर आ जाते हैं ना तो थोड़ा सा गेम लैग होने लग जाता है इस वजह से अच्छे से हो भी नहीं पा रहा ओके इधर है भैया नहीं इधर है नीचे नीचे मार दिया भाई अच्छी गन अच्छी है मतलब गन्स तो सारी अच्छी पर मैं अच्छे से नहीं खेल रहा हूँ ये बात है गाइस ड्रॉप आया वहाँ पे लूटने चलो भाड़ मेरे सब लोग लूट में चलो भाई लूटने आ गए लोग वो भाई सब सारे बंदे आ गए आप पे भीड़ पड़े कोई ना हम डरता है क्या किसी से नहीं नहीं डरते हैं जब लोग किधर थे advised, hostile stealth chopper inbound. We're failing this mission. Be advised, hostile predator missile inbound. ओ भाई एच पी Bag. थोड़ा सा हील होने का हील होने देते हैं गन से लोड कर लेते हैं Be advised, hostile hunter killer drone inbound. तो शिट यार डिफीट हो गई कोई ना गई इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मुझे बताना क्या खेलना चाहिए इस कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस कौन से गेम का डालूँ और ये भी बता देना जो इसके पहले वाली जो टीम डेथ मैच थी उसमें जो मैंने हेड दिया था वो हेड कैसा लगा और उस हेड के लिए कमेंट बॉक्स में डाल देना hash tag O P head shot hash tag O P shot डाल देना गाइस और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो गाइस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में till then take care of the buddy and bye